Diyan na, Julio. Tayo na tayo. Lahatok na ako eh. Sige, mauna ka na. Ubusin ko lang ito. Oh, sige na. Dali, dali. bayan mo nila at ako nang bahala dyan. Bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, no Dito, kalagan mo ko! Ay! Hindi ba ako naliliyay? Halika dito, kalagan mo ko! Ma! Talaga bang ginagalit mo ko? Ma, Talaga matigas ang ulo nito ah! Patay! Pag nakakawala ako nito, Tsak na malilintigan ka sa akin, hayop ka! Bên đây Lah dia. Mana dia? Anong gagawin mo riyan? <laughs> Nagbibiro ka, no? Nagtitiro rin ako. Nagagalit siya. Kapag utusan lang ako ni Sato, kahit ano bibigay ko sa'yo, huwag lang yan. Huwag lang yan. Love you, mama ko sa akin. Patawarin mo ko. Love you. Hindi na ako ulit. Love you! Love you! Love you! Dayan! Ah! Ano ba yun? Mukhang galing siya pandayan. Oo nga. Tignan natin. Tara! Thank you.